es impresionante. Sale de Arabia Saudita. El youtuber se llama Adventure Law. بسم الله أعوذ بكلمات الله التمام أعوذ بكلمات الله التمام والله يا جماعة يدي تعورني من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم Tiene huevos. جماعة هذه المنطقة في واو بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء استودعوني يا جماعة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الأليم حصنت نفسي بلا إله إلا الله حصنت نفسي بالحي القيوم Este hombre está jugando con lo malo. pesado. Wow. wow. قسمت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله واو إيش هذا؟ مرتاح عليه اقسم بالله واو اكيد فيها شيء يا جماعه ابوك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا جماعة لا إله إلا الله يا جماعة أقسم بالله العظيم خطيرين هذول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم حسبي الله ونعم الوكيل Este video sale de Rusia, el señor ah, comienza a grabar, después de muchos eventos paranormales, él se va de esta casa al fin de todo. Verás, el video es impresionante. Замечательно. Я смотрю, у нас сегодня рыбный день. Охинеет вообще. ну, что могу сказать? Это был последний день, поэтому мы уже Dicen que lo paranormal todos son demonios. No hay, no existen fantasmas. Mira lo que este chico capta en su cámara en este video que viene. Dime en los comentarios qué tú piensas que es un demonio, qué tú crees que sea esta cosa. Es algo horrible,